हेलो गुड मॉर्निंग आज मैं अपने चैनल माय पोइट्री से मैं अनु परमार आपके लिए एक पोएम तो नहीं लेकिन एक गाना लिखा है वो सुनाना चाहूँगी देख कर उन्हीं को हम ठहर से गए नज़र जो मिली हम सहम से गए क्या पता क्या हुआ हम जो रुक के साथ से हम बदल से गए देख कर उनको हम ठहर से गए नज़र जो मिली हम सहम से गए पास आना उनका वो गज़ब कर गए हमने रोका बहुत वो ज़ख्म कर गए उनकी तीखी नज़र जब हम पर पड़ी एक तीर सा जैसे सितम कर गए देख कर उनको हम ठहर से गए नज़र जो मिली हम सहम से गए ये कहाँ प्यासी बन गए हमसे उनकी मुलाकात अमर बन गई क्या खबर क्या पता ये कैसे हुआ हम उनके ही बस होते गए देख कर उनको हम ठहर से गए नज़र जो मिली हम सहम से गए नज़र जो मिली सहम से गए thank you thank you watching for my channel and अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ओके गुड नाइट सॉरी